Si el eclipse, si no logramos ver que parece final, si el perfume. a tu piel, ven calienta tu alma en mí y si aún queda sabor a miel con el roce de mi piel, siénteme aún sigo aquí. Antes de perderte amor, tengo que decírtelo. Si tienes miedo al navegar la donosura del mar, recuérdame el tiempo llegará a su final, desnudando nuestras bellas y eternas almas. amarme se llueve recuerdos cuando el reloj llega a su fin sin La candela enciende, siénteme, aún sigo aquí. Antes de perderte, amor, tengo que decírtelo. Si tienes miedo al navegar la dulzura del mar, recuerda mañana el tiempo llegará a su final.